pangamatan mamumuna hubog ka na kaon ka ba panag ka na hubog ka na kaon ba ay arting lyrics liwat bro eh mga kumrere inungaw ino Bago bagugan adi balakon grass din eh bebe joy ah. o oh, sige eh, balakang bebe joy ah. Oh. yeah yeah ano na titon bago oh, ang bago ito? Yeah, yeah. Ah. <laughs> baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. A lot of pretty bitches could waste my time, but you're my dream girl. You make flowers bloom. Girl, you make the stars collide. I don't know Nagingigilig. Una ko gipubuntog. Gingigilig ato, bungaw. Ang kilig nga nato. Oo, oo, ikaw, madanay mo. Ano na ako gipractice? Ibabati. Listen. Upa aja daw. Upa yung kugad. Listen. Oh, di mana ayon nira? Sering agak palakpak. Ikaw buwaw nasugat ka. Eh, lin, asa palakpak bungaw. Ikaw, may mo. Ada. Na ano man? Mm. Ano iton? Bagan otot nga ginhungaw. Dung ano nat? Sino mauna? Ako. Sige. awesome, it is a make a lesson, make a make a ball. This a make a lesson, make a make a make a tall. This a make a lesson, make a this a make a ball. That's all that is it, darling. I'm all my classmate, ang mga dili nakasabot, permanente ako balaw, first honor. Bis honor ka, permi! Ah, first Kaya honor. naman nakpakasabot. Bis, gadir, kita mag-classmate, bungaw ka. permanente ako. Best in English ako. Maro ka mag-English? Yes, of course. What do you think of me? I'm loser. ah, ah lang sige. Oo. Ano ba English it nanay? Ano? English it nanay. Mother. Tatay. Father. Lolo. L- loader. Sayo ba? Ah, kakarek na akong mag-English. Ginkuha ako newscaster ibang bansa. Gikuha ka pa nga newscaster. Newscaster ah, ibang bansa. Ala- English. Ala, God. Ah, yan na. Magbalita kita. Ako nga English, ikaw Tagalog. Magbabalita ka pa ko. Dere, mangawat. Bungaw ka. oh, magbalita ka kaya. <laughs> Sige. Oh, may intro. May intro. Ah, ano? Ano, good. Palibong ka Dede, ba? mahal. Ah, Dede. Oo, oo. Next, next. Alay mo sa Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Magandang gabi sa ating lahat. Good evening, ladies and gentlemen. Ako si Joex Napiton. My name is Rance Lugas, ang tagapagbalita ngayong gabi. The deliver of news in this evening. Mula ulo hanggang baga, head and shoulder. <laughs> At ito ang balita, balita. This is news news. Isang magandang babae, one beautiful girl. Siya ay naglalakad. She walks. Ano ka she walks? Naglakad, nagkada mo magbaktas, may isid katapusan, walks, proverb, bubulog ka man. At pumunta sa kanyang jowa on the way to his boyfriend. Ah. Nag-away sila. Aris ano punching bag. Ano nga punching bag? Nag-away. Ginay mo nga punching bag. Yung panuntok. Isang lalaki. One boy. Magaling maglaro ng basketball. He's great player basketball. What? At naglalaro siya lang isang bola. He's playing ball. Ngunit dalawang bola ang kanyang linalaruan. He's playing ball-ball. ano nga ball-ball? Doha ano nga bola, ball-ball. Bobolok naman. At dito po nang nagtatapos ang aming balita. And this is the recent base of the news. Paalam! Condolence. Condolence. Ang mga di rin nakasabot about ang Yolanda. After oh. Yolanda, wala naman trabaho, tapos nagka-COVID. Kumanto kami sa Manila, nagupod-upod kaming Grand Rally. Oh, ay, isishare natin. Ipabati natin na ira. <laughs> okay, listo. pisto. Duwaton. Oh, bungaw ka. Ah, nagpaluyo ngayon kita. Oh, para na timnawang, paluyo. <laughs> presidente, lidero predo, vicepresidente, dico familina, ah presidente, lidero predo, vicepresidente, dico familina. Wow. pahingi ang ingay. Otro, dorongan. Maroy. Saya pahingin. Ah, nah, maroy pa. Maroy pa. Saya pahingin ang ingay. Bahan, banat. Bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, sa sinbongbong. Badaw, batalat na motos. Otro bagong Pilipinas sa bagong muka Ako'y prinsipyo at may isang solida Kaibigan niyo, kaibigan ko sa si Bongbong Bangin ng peritan lang Aka Bagong Pilipinas sa bagong muka Ang prinsipyo at may isang solida Kaibigan niyo, kaibigan ko sa si Duterte! Duterte! Alright, kami kumanto, nag-eskwila, iba-ibang bansa, isishare na mo na iyo. Sige! Alright! Ah, ito nga saan? Ah, saan kumanto kami pag-eskwila, ha? Alagad nga simod. China! kami komandan Jepang. Kikoro Naruto Sasuke. Kikoro bari ba Omari wa. Kikoro bari ah oh! kokoro na virus. I have a pain. I have enough. the side. I have a pain. I have an apple. Die. Sorry, na. Aggaramagale. Anna. Olip. I'm a woman. I'm a woman. Open up, open up. Ah, syempre kami to Korea. Ang mga diri kasabot, maaram ako mag Korea. Maaram ka mag Korea? Oh, 10 years ako Korea. Naginano ka ngadto? to ko na akong patot. Hino? Jungkook. Pero ayaw matim nawong. <laughs> diri ra na doon. Maaram ka mag Korea. Oh, check ka Oke oh, Okay kayo. Wala maaram. Bagyan na ano, nano, i-translate to Korea. Oh, sige. Okay. Una hangatanan damo nga salamat ka nag-sponsor yan ang gabi eh. Dini ha, shit got talent. Tapos damot ak napapansin damot magusing nga guwapo din ita ko nakikita nga nakikita yan ang gabi eh. Translate. 어, 지켜가라버려. 어, 클레어야. 베르소볼. 어, 지켜래 그 사메라. 어, 이스폰술. 어, 지켜래 그 기끌어버려 아 과부자이 어 기끌어 기끌어버려 아 lamekayo Eh, nuwat mo lang Dari dito. Korea ka bungaw Ano yung lugod? Okay Lights, camera, action. I see you looking at my I see. Ah, Zombie! Bayaritan! Zombie, naka-booster na. Bungaw ka man. Ah, siyempre kami gumano yung asin. Aliwat. Kaya kung natin yung ito nakiwat at lawas, bungaw. Balit ka! Oo! Hinga nakiwa. Hinga <laughs> nakiwa. saya lo. Ah, siyempre <laughs> ah, bago kami maguman para iyong at ang barangan tananya mama. Salamat an mga anak. Thank you. Sarot mga mama na to. Para tanan mama. Ah, siyempre, salamat han. Walang sawa nga pagmamahalamon, mama. Ang kada adlaw nga balon. Thank you, mama. Diri ka mo minsan sa manamong pagman. Salamat, madamo nga. Stray ago. Ah. Alam di mo. Ano, makanta dire? Hey, eh, relax ka lang. Bungaw ka man. Mama. Mama. Kamusta na din na? Tayo laging nakikita. Miss na kita sobra lagi Alam kami ang nauna Hindi ba pwedeng ikaw muna Akin ang pangamba Dahil us the secret duo. Kuya, you want to pag-lose? Hello? Yun. Gagaling. Dili daw kayo nalambahon. Dili! Ah, oh, my. Luigi! Malinaw! Oh. Kumusta? Ano yung performance? Pun ka manada? Okay la, then, ah, yun boss na naman nga tanam, pala dere yarang mabit eh. Ulang pa nga, ni? Wari balas jeans. May talent, pidawat ka. Ah. Eh, di ka. Di rin nag-guesting. Balita ko, Lucas! uh, dati rin nag-perform gihapon hayang field ha, mga before pandemic dati usaran hiya na may palit ha pagpakanaan na yaton hira diri hara mama itso niya talit ano but all din kagamit haro small what yo esophagus ano so sige tingang pagkapa kawayan biliran kagabi di ba oh biliran kami oo kumusta man liwat ano yung performance dito okay lang na Ah. Ah, ah. Ano man? Pupun, may da. Ha? Ha? Ay, tawagin kakapoy na Kuya Lucas. But no, thank you so much. Once again, the secret duo. Hello? Yun. Mag-enjoy ko na nun, kabataan. Okay, our next contender. A champion during the Tacloban Got Talent Season 4. A grand champion during The Voice at PHCTI. Also a grand champion during The Voice of the And a daily contender of Tawag ng Tanghalan sa Showtime.